Так, и через левую руку. Камчик, камчик. Whoa! сзади, через руки. Через... Давай еще. Десять. Во, во. Поджимай. Давай еще. Во, еще сюда.

видишь, куда бить надо. О, надо. Вот он. Да дайте ему корпус. Работай, не отпускай! На ноги стать! На ноги! На ноги стать! И синего